bukan hari libur guys jadi kita nonton dulu di sini makan baterai aku habis <laughs> bisa itu nggak yang ngecek bentar ya ini karena hari biasa ya guys ini kayak lama waktunya kita mau makan dulu <laughs> ini satu porsi banyak banget bukan satu porsi ya <laughs> karena kita yang ngambil sendiri ada jengkol, orek kering, ada ayam bakar, ada rendang juga. Ini Mbak Dian makannya apa? Ada ayam bakar, pakai nasi kuning juga. focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first others, way before myself, yeah I guess that's why I feel like I go through hell, damn Wasting time on your dreams instead of mine, yeah About to turn this franchise around on a dime, man It's all about finding your right state of mind It's all about turning the worst into fine It's all about time and the work and the climb From the thirst we will rise, I'm immersed in this life don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first 见而已，没有了。你买一件回去给你老公，真的。要买鞋子好了，买这个很好了。 我喜欢刚刚那里那个，不是这个。对啊。我觉得这件好看啊。嗯嗯。这个吗？您生的对，女生，男生不行。嗯。很很热啊！ <laughs> 对呀，这个了。好啊。这个你弄，这个老板给你三万。这是什么？来 <laughs> <laughs> 哪里嘞？ Asian Myanmar Tôi à, uh, Vì vậy tôi không quăng lưu lỡ Mình mới bảo lúc này chẳng đó video sẽ tính sẽ khai chia Halo guys Di sini murah banget Ada di sini ya Pokoknya ada di lantai bawah em đơn nauseous, believe me Never had a lot of Bagus banget Aku beli satu loh guys Ini keren ya Cio Cio Cio Padahal tadinya harganya berapa Sao Chen. Oh mami oh, Oshel Hmm harganya Cio Cio Cio keren loh Taiwan Ceket Taiwan mah Made in Taiwan Hai se Tuh 漂亮哦！哦你看，actually 有 promo shell，一九八零、现在九九九哦，比较便宜了。好啊，我那那那个好了一个，我我告诉老公一下，他喜欢这么。那你真的很厉害哦！天哪，这个你放 U，就算怎么放上 U，很小姐很漂亮，漂亮。

harganya 100 intik When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go 一样哈，很这个对不对？什么样子的？对呀、啊，因为我们家也是一样那个小小的。买个那个更便宜。哎，真的没有。 我白这个我们转什么都有，灰色就可以，黑色也可以，这个灰色就可以。warnanya kuning oke okay. Ya. itu kita going on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break cho hay làm thế nào Để anh chết à Chết à Chết à Chết à Chết à Chết à chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack going it's not how you fall, how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth mm-hmm. it อันนี้คือเฟจิเม่อุ้ยน้องเฟจิตองมีและวกทำไมนั่นวัฒฟีด你那个印尼啦？ล没有印尼，东西是ที่ต้องฉี对。

udah banyak banget beli barang sampai lupa nggak bawa koper <laughs> sampai lupa nggak bawa koper ya dan akhirnya sekarang aku mau pulang hmm, thank you banget pokoknya jangan lupa subscribe like comment and share channel itu Fitri Helen Vlogger Taiwan oke okay, guys nah sekarang udah cukup dan aku mau pulang capek banget <laughs> thank you terima kasih banyak ya aku masih di Taipei Wonsesan masih di sini dari pagi berangkat jam berapa ya kalau nggak salah jam 9 lebih sekarang Alhamdulillah udah seneng banget udah beli macam-macam buat suami aku, buat anak aku, dan buat oleh-oleh kalian bahwa untuk pengiriman barang dan pengiriman uang yang aman terpercaya hanya di Goldstar